senyor Banyó, jo realment he estat tratat de seguir-li eh, atentament tota la seva exposició i em sembla que seguir sense abordar el problema essencial i on està fonamentalment la responsabilitat del Consell en tot aquest assumpte. Per què els habitants de la Ribera, tenint aigua de qualitat superficial, han estat veient d'aigua de pous una aigua amb un excés de nitrats des del primer dia? Eixa és la gran pregunta. I això és el que tindrien que contestar vostès. Perquè això no depèn del senyor Morag ni res, això ve de més darrere. I eixa és la pregunta que tindrien que contestar vostès. Perquè quan, quan la conselleria opta per la solució de punxar i traure aigua des aquífers, ja se sap que aquests aquífers tenen un alt contingut en nitrats un alt contingut de nitrats. No que estiguem per damunt de les, del, del que marca l'Organització Mundial de la Salut, però sí per damunt del que és aconsellable. I és normal que sigui així, perquè punxen l'aigua d'aquífers que estan baix de camps de cultiu i baix de camps de cultiu d'una agricultura intensiva que utilitza en gran mesura fertilitzants químics, sobretot, aquest tipus de fertilitzants que contaminen l'aigua. I això és el gran problema, perquè el que ha passat ara amb els pesticides ve de la mateixa font. I jo li voldria fer una pregunta, perquè vostè diu, no, no he trobat pistes de que aquesta contaminació d'ara siga d'algo que hagi passat recentment. Però jo em pregunto, com és possible que comença a detectar-se, en el cas d'Alzira concretament, aquesta contaminació a partir de juliol de 2012 i vaig creixent fins que han de recomanar-li a la població que deixi de beure aquesta aigua. Com és possible això? I això no ho acaba d'entendre. Com és possible que s'hagi canviat el patró de les analítiques, sense que en, la, en, la, en el Consell, ni vostè, ni la Conselleria de Sanitat hagin fet res per a garantir analítiques mensuals. Com és possible això? Jo no, tampoc ho entenc. En juliol comencen a detectar-se fitosanitàries i a partir d'ahir les analítiques que es feien tots els mesos es fan cada dos mesos. Vostè creu que això és una, una, una política responsable? I, bueno, que l'Ajuntament d'Alzina ho hagi fet i ja és greu, però que el, les conselleries en competències hagin deixat passar això encara és més greu. Perquè vostès tenen l'última capacitat per a qüestionar això. I per tant, això és el que tindrien que estar així contestant-nos i no explicant-nos coses que realment són difícilment entendibles. Per tant, el tema de les analítiques. Quantes se n'han fet i què va fer-se a partir d'ara? Se seguirà un, un seguiment? Va fer-se un seguiment? Perquè suposo que vostè no ho ha dit, o no ho ha, no ho ha dit explícitament, però en el cas dels IE, per exemple, no tota la població té en aquests moments aigua potable a la seva disposició. Hi ha alguns barris que tenen les seus pròpies fonts de subministrament que no estan connectades a la xarxa general i, per tant, no veuen l'aigua filtrada en els filtres de carboni. Això, quan es pensa solucionar? apunta se que estic preguntant-ho en sèrio. Eh? M'agradaria saber, en tot, el, tot, el, tot això que ens ha estat explicant dels controls de plagues i tot això, i de la gestió integral de plagues, que bueno, jo el que entenc és que si això vostès estan fent alguna cosa, suposo que admetran que, que han arribat molt tard, no? Perquè a bones hores, quan hi ha els problemes ja s'han presentat, doncs bé, ara vindrem en la gestió integral. Això tindrien que haver-s'ho pesat una miqueta abans del que han fet. És evident que ha sigut insuficient, però a mi m'agradaria preguntar-li algunes coses que jo no ha acabat d'entendre. Per exemple, vostè ha parlat de la terbutilacina que sí està autoritzada. Eh? A mi m'agradaria saber quina proporció, si se sap, de cada un d'eixos fitosanitaris han aparegut a les aigües? Per a saber quina proporció bé, des que sí que estan autoritzats, i probablement s'hagi fet un mal ús d'ells, o des que no estan autoritzats. Val? Eh, saben aquesta proporció? Si la saben, m'agradaria que l'explicaren perquè jo entenc que si no, si, si, si es vol de, de, de veres determinar quin ha sigut l'origen, s'hauria de començar per ahir. Vostè està parlant de les revisions que fan als, eh, als llauradors i eh, l'obligatorietat de dur els quaderns d'explotació sobre el tema, el tema dels nitrats. No? I, I vostè ha dit, cada any hi ha més de 1.500 quaderns revisats. No? Ara jo vull li preguntar, això quina proporció representa en total, en relació al total dels quaderns? I li pregunto una altra cosa, això quina proporció representa en total la relació dels quaderns de les zones que, evidentment, tenen aquífers susceptibles de nitrat? Si no s'apunta, la veritat és que no va poder contestar més res, eh? I en, i en, i en, i en, i en tercer lloc, quina proporció d'aquests quaderns revisats ha aparegut un ús excessiu, un mal ús, una mala pràctica en els, en els adobs nitrogenats. Perquè, clar, això seria una informació rellevant per al que anem a veure si, i li pregunto encara més, d'eixos 1.500 quaderns, quants de la Ribera? Perquè si no, no sabem de què estem parlant, senyor Banyó. Val? Clar, fa molta gràcia sentir així parlar a vostès de modernització de regadius val? i dels milions d'euros que s'han gastat en això i que parlen del 70% del regadiu modernitzat. A mi el primer que m'agradaria és que em definira regadiu modernitzat, eh? perquè això del 70% no ho tinc jo molt clar. Sobretot perquè molts d'aixòs diners no s'han no gastat en modernitzar regadius existents, sinó en generar nous regadius. I això no és modernitzar regadius, això és generar nous regadius. En l'excusa de que tinc diners per modernitzar regadius, el que faig és crear nous regadius, que sí, clar, això són moderns. Però, i els que haurien d'estar modernitzats realment? Quina proporció en la Ribera, per exemple? Perquè parlar d'aixes xifres tan globals ens aclareix molt poc sobre el que està passant en la Ribera en aquests moments. I bé, Eh, torna a la, a la idea inicial. No? Hi han 16 municipis que han tingut problemes d'aigua. No? 16 municipis que han estat veient aigua dolenta des de fa molt de temps, mentre que l'aigua bona del riu se l'han estat veient en Albacete i en València, sense que la conselleria ni la Generalitat hagi mogut un dit per canviar aquesta situació. I jo vull que m'expliqui per què. Però no que m'ho expliqui a mi. Que li ho expliqui als habitants de la Ribera. Que estaran seguint en nostres moments per mitjans de comunicació i per a que quede constància. Perquè això, senyor conseller, no ho ha fet. Perquè això no ho ha fet. Perquè, a més, i torno a dir algunes coses de les que ja s'han dit així, però que és precís parlar d'elles. Això ja estava en el pla de Conca del 97 i del 98 ja estava en el pla d'actuació del proviment de la Ribera de l'any 98. Ja es contemplava tots els problemes que després han sorgit en la declaració d'impacte ambiental. I si no compte mal, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 15 anys, més el d'enguany. 15 anys. Què han fet durant 15 anys per a que avui no tinguem aquest problema? La resposta és ben clara. No res, gastar-se diners a Mansalva en pous que sabien vostès que una o no tenien aigua suficient, ja l'ho he explicat abans el tema del riu verd, i no vaig entrar més en aquesta qüestió, val? o sabien que aquests pous eren d'aigua dolenta. Per què no comencen a actuar quan comencen a pujar els nivells de nitrats? Per què s'esperen arribar a 50? Si una aigua de bona qualitat és la que té menys de 10 mil·ligrams de nitrats, de concentració de nitrats, per què s'esperen de pujar de 10, que a partir de 10 ja uno hauria de preocupar-se, perquè si aigua ja no és de la millor qualitat. I s'esperen fins que s'arriba a ultrapassar el 50, que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut. Ah, ja no, perquè això és perillós. Val? Per què aquesta distància? Que és quan, tenen, quan arribaven a 12, o a 14, o a 16, o a 20, o a 25, o a 30, o a 40. La situació no era, no era preocupant, també. Per tant, no vaig a gastar més temps. Contestem en concret a les preguntes.